リラクエの花澤ですご視聴ありがとうございます本日はリクエストにお答えしてバストアップに効果的なマッサージや体操をご紹介いたしますまずはこちらのコロギセラピーを参考に胸腺をケアしてバストアップするマッサージをご紹介しますそれではまずあぐらをかいて座りますそして指の 第一関節と第2関節の間のこの部分ですね平たい部分でまず縦に8回胸の真ん中を縦に8回そしてこのアンダーバストのラインのところですね横にも8回こすります1 2 3 4 5 6 7 8 1234567 8です次に、えー、反対の手で胸をつかみますねそして外側から内側に向かって、えー、回すようにしますもう土台の部分から回すように8回ですねこちらも反対の手で掴んで え指先で掴むようにしてください骨骨を当てるようなつもりで指先の骨を骨の土台部分にあてがって掴むようにして123456778と、えー、外側から内側に8回左右8回ずつ回してくださいこれは胸腺を刺激しています 最後に両手を背中で合わせますこのように合掌しますできない方はできる範囲でいいのでこういうふうに、えー、手を後ろに合わせるようにしてください、えー しばらくこのように体勢をとってください次はこちらのコツコツ体操を参考にバストアップの大胸筋小胸筋を鍛える体操を行いますでは始めますね足を肩幅に開きますそして、え両手を 斜め下に向けますねそれから手を内側に回して手の甲を前に出すように前に向くようにしてくださいその後その体勢をキープした状態で胸を突き出すようにして手の甲あ手の手が後ろに行くように では内側にねじった状態でこのように後ろに見えない壁があってそれを押しているようなイメージですねでこの体勢を10秒キープしてください12345678910これが大胸筋小胸筋を鍛える えー、10秒の体操になりますね、えー、後ろから見るとこういう体勢ですねで胸を斜め上に突き出すようにして、えー、肩甲骨を寄せるようにして、えー、この手のひらで後ろに向かって押すような イメージで10秒12345678910とキープしてくださいあとですね、えー、胸が小さい方は、えー、こう胸郭が発達してない、えー、呼吸が浅かったりですね、え胸の周りが緊張していて肩甲骨の動きが悪いとか 肋間筋がカチカチになっているっていう方が多い傾向にありますなので、えーと、胸全体をよくさするようにしたりですねそれからこうよくこの先ほどから結構そういう動きが多かったですけれどもやはり肩甲骨を 寄せておく動かすようにするということですね肩の、えー、大きく深呼吸をしたりですとか手を後ろに引いていくような動作をすることで胸を広げるようにすることですね。 それからあまりきついブラジャーをつけないようにしてください、えー、カップ数を上げるためにアンダーバストを締めるということをされる方がいますけれども逆効果ですね、えー、やはり十分に胸が開いた状態やはりこうグッと締めてしまうと苦しいのでこういう感じに、えー、内臓下垂を起こしたりですとか姿勢が悪くなってしまって呼吸も浅くなってしまって えー、まあ、胸が形が悪くなるとか小さく見えると十分にあの血行もいかないですとか脂肪が、えー、流れにくいということがありますので胸が大きくなりたいという方はあのきついブラジャーをつけないということも大事ですそれからう脇も ほぐすようにしておくといいですね脇の周りでこの脇の下の部分とかを指で押してみたりして、えー、痛い部分硬い部分があったら、えー、しばらく押さえて楽にしてその凝りを取るようにしてください、えー、しばらく押した状態で、え力を抜いていると温めておくと だんだん柔らかくなります胸全体をそのように胸の周りも含めて凝りのない状態十分に栄養がいく状態というイメージを持って肩甲骨や肩周り、えー、を柔らかくするそして十分に胸がこう伸縮するという状態ですね。 大きく呼吸をして肺や肋間筋が開く時に妨げにならないように、えー、姿勢や衣服も気をつけてみてください。肋間筋はこう肋骨の一本一本の間にありますのでちょっとこうその溝に沿って 指でこすったりですとか柔らかくさする撫でるというふうな形で胸の周りを刺激しておくと、まあ、乳腺の活性化にもつながりますので、えー、バストアップにが期待できると思います。 あと、えー、食品ではしっかりとタンパク質を摂ることが重要だと言われています特に大豆がよ良いということですので豆乳を飲むですとかお豆腐を食べるですとか、えー、納豆とか枝豆とかを取られるといいと思いますね他にも乳製品ですとか鶏肉ですとか卵がバストアップに 効果が見込める食品として、えー、代表的なものとなりますそれから、えー、香りですねあのバラの香りが女性ホルモンを活性化すると言われていますので、えー、ルームフレグランスですとか香水やコロンなどをバラの香りになさると、えー、よろしいかと思います。 以上ですありがとうございました